importanti, Kermit. Cosa? Ah, ok, sì, sì, sì, ne parliamo più tardi, mi spieghi. Oh, Kermit, mm? grazie di voler cantare con me, anche oh. se so che il tuo cuore appartiene a Piggy. Beh... Forse non lo sai e non lo sa neanche lei, ma questa rana non si è ancora espressa. Lo sai, è stato bello stare con te anche se è durato meno del previsto. We have been gay, going our way. Life has been beautiful, we have been young. After you've gone, life will go on like an old song. grow